मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट लेके ऑनलाइन क्लॉक चला सकती हूँ तो चलो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बाद में बेल आइकन आएगा बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए चलो डाटा कनेक्शन ऑन करना है हमारा डाटा कनेक्शन ऑन है जीरो बटन प्रेस करके आपको ब्राउजर में है ना गूगल ओपन हो गया है यहाँ पे टाइप करना है टाइम टाइम टॉप हो गया फ्रेंड टाइम टॉप तो यहाँ पे क्लिक नहीं करना है नीचे जाना है फ्रेंड आता है क्या नहीं मैं आ गया यार सॉरी फ्रेंड फोन आ गया तो यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी वहाँ जा सकते हो उसे देख सकते हो देखो फ्रेंड ये ऑनलाइन क्लक चालू है सेकंड चालू है ये दिसंबर चौबीस ये भी दिखा रहा फ्रेंड यहाँ पे उसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे मैं आपको एक खतरनाक बैकग्राउंड चेंज करके दिखाता हूँ लेकिन आपको पसंद आ जाएगा ये बैकग्राउंड ऐसे देखो फिर कितना मस्त दिख रहा फ्रेंड और ज़्यादा बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं यहाँ देखो फ्रेंड ये चेंज हो गया ऐसा चेंज होता रहता है फ्रेंड आज का वीडियो इतना ही अगले वीडियो मिलते हैं फ्रेंड